हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज का ये वीडियो सी प्लस प्लस का है और सी प्लस प्लस में प्री इंक्रीमेंट की बात करेंगे ठीक है इसके पहले सी लैंग्वेज में भी हम प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट दोनों की बात कर चुके हैं ठीक है तो अभी यहां पर सबसे पहले मैं लिखता हूं हैश इंक्लूड चूंकि सी प्लस प्लस है तो यहां लिखा आयो स्ट्रीम ठीक है ये लिख दिया क्लोज किया नीचे आएंगे तो यहां पर नेम स्पेस का कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं तो यहां लिखा यूजिंग नेम स्पेस ठीक है इस तरह से लिख लेंगे इसको और यहां पर एस इस तरह से एंटर प्रेस करके नीचे आएंगे और फिर यहां पर मेन फंक्शन बनाता हूं इंट मेन ठीक है और एंटर प्रेस करके नीचे आएंगे यहां पर कर्ली लगा लेंगे ठीक है अब यहां पर इंट टाइप का डेटा टाइप ले रहा हूँ और एक वेरिएबल बना ले रहा हूं ए और ए में असाइन कर रहा हूं थ्री ठीक है और टर्मिनेट करता हूं एंटर करके नीचे आता हूं अब यहां पे लिखता हूं सी आउट आपको याद होगा सी लैंग्वेज में एफ लिखा जाता था यहां लिखा जाता है सी आउट ठीक है सी आउट लिख दिया और यहां पे लिख देता हूं वैल्यू खाली वैल्यू ही लिख देते हैं आप लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट इज इस तरह से करके भी लिख सकते हैं मैं खाली वैल्यू लिख देता हूं और वैल्यू लिखने के बाद यहां पर इस तरह से लगा करके और ए लिख देना है क्योंकि ए ही वेरिएबल हमने लिया है और टर्मिनेट कर देना है फिर यहां पर लगाता हूं वाइल लूप यहां पर भी वाइल लूप ही यूज कर रहा हूं आप चाहे तो फॉर लूप या डू वाइल लूप भी यूज कर सकते हैं इतना करने के बाद यहां पर प्री इंक्रीमेंट कर रहा हूं प्लस प्लस ए ठीक है इसे कहते हैं प्री इंक्रीमेंट प्लस प्लस पहले लगा दिया that's why this is called pre increment okay और यहां पे कर देता हूं टेन इसको यहां से क्लोज कर देता हूं और एंटर प्रेस करके नीचे आता हूं अब इसको प्रिंट करवाने की बारी है तो प्रिंट करवाने के लिए जैसे जानते हैं सी प्लस प्लस में सी आउट लिखा जाता है तो सी आउट लिख दिया हमने और यहां पर बैक स्लैश टी कई बार बैक स्लैश टी लोगों को समझ में नहीं आती है बात बैक स्लैश एन तो समझ में आता है लेकिन back slash T tab like space देने के लिए यूज होता है ठीक है तो ये टैब लाइक स्पेस दे देगा और आपको यहां पर सिंपली लिख देना है ए ठीक है लिख दिया ये टर्मिनेट किया और यहाँ पे दे देंगे रिटर्न जीरो और ये रिटर्न जीरो देकर के टर्मिनेट करके ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए और यहाँ पे फाइल पे जाके और फिर सेव फाइल पे जाइए और सेव फाइल पे जाने के बाद यहां पर आकर के इसको कोई नेम दे दीजिए मैं नेम ही नेम दे देता हूँ dot CPP C plus plus के फाइल की एक्सटेंशन होती है तो डॉट सी मत लगाइएगा डॉट सीपीपी लगाइएगा चलिए एंटर करिए हो गया अब इसको सबसे पहले कंपाइल करवा लीजिए एक एरर आ रहा है C out is not declared line number six oh using name space यहाँ पे देखिए ये दोनों के बीच में गैप होगा ये गैप छूट गया था कोई बात नहीं ये लगा लिया हमने और इस तरह से ये बिल्ड पे जाके अब कंपाइल करवाते हैं अब ये सक्सेसफुली कंपाइल्ड हो गया और यहाँ पर रन पे क्लिक किया हमने तो ये देख सकते हैं four five six seven eight nine आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है ठीक है पहले थ्री है फिर फोर है फिर फाइव है सिक्स है सेवन है इस तरह से होता चला जा रहा है इसका मतलब ये कौन सा इंक्रीमेंट है प्री इंक्रीमेंट है प्री इंक्रीमेंट क्यों है इंक्रीमेंट तो हो ही रहा है ये तो देख ही रहे हैं आप क्योंकि यहाँ पे प्लस प्लस आए ए हमने पहले लगा दिया है ठीक है जनरली हम क्या करते हैं ए प्लस प्लस करते हैं इस तरह से लगाते हैं लेकिन यहाँ पर पहले लगा दिया है तो ये हो जाएगा प्री इंक्रीमेंट बात समझ में आ रही है अगर इसमें कुछ चेंजिंग करते हैं जैसे यहाँ पर मैं टेन मैंने टेन रखा हुआ है अगर आप ट्वेंटी तक प्रिंट कराना चाहें तो यहाँ ट्वेंटी दे दीजिए ठीक है तो अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा ये कंपाइल करवाया हमने और फिर यहां से रन करवा दिया तो अब देखिए ये 19 तक प्रिंट होगा एक छोड़ करके प्रिंट होगा तो ये देख सकते हैं थ्री फोर फाइव सिक्स और ये 19 तक प्रिंट हो रहा है देख रहे हैं 19 तक क्यों प्रिंट हो रहा है ये क्योंकि यहाँ पे लेस देन 20 लगाया हुआ है A is less than 20 less than 20 यानी कि 19 ही होता है ना तो इस वजह से ये ऐसे हो रहा है ठीक है तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो से हेल्प मिलेगी thank you for watching this video